go! Pues, pues, pues,

dan jaya. Siap. Rasul ولا يرضيك هذا الحال من يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة يا رسول